tivit, liksom. Labi? Pasērti. Liksim viņus uz šķīvīšķi. Nu? Tur, höger sida. E? Höger sida vid huvudet. höger, höger sida vid huvudet. Höger sida. Mātiņ, patur, lai, lai rūti var paņemt. Es nezinu, ko tas. Uzmanīgi. Nē, nē, nē, tu, Mārtiņ, nedatā. Neko. Hei. Es viņu mierīgi teicu. Ui, uštī kāda. Fuka. Bet, bet nu šitiem te dzīvniekiem, kad ņem nostērts, es nekad neesmu to darījis. Nerunā par to, vienkārši fokusē uz noņemšanu. Man liekas, ka tā nevar darīt, kā es daru. Man liekas, es iespiežu to indiešu. Nē, nē, viņa encefalīti nevar dabūt? Nē. Prata inte om det nu. Raimsun är mari bichafet. Men håll inte så mycket hårt. Hon är, hon är jättesnäll nu för hon vill att du ska ta bort Kā tur bija? Jāgriež uz riņķi viņu? Nē. Man liekas, ar pirkstiem bija labāk paņemt viņu. Nu man liekas, ar pirkstiem labāk viņu paņemt. Nē, nē, nē, nē. Viņam bija rāda domāju. Viņu vajag griezt. Viņa sapana, viņa suprā. Jag går och hämtar min bil. Nu, Mātiņa, tur ir viņa. Nē, mamā, Holēna, viņa ir ļoti mierīga tagad. tagad Nē, lūdzu. viņa aizmukstu, viņa Nē, viņa rokā, ir viņa tagad viņa ļoti mierīga, viņa uzticās. Tagad viņa grib, lai mēs noņemam visu nost. Tagad, tagad mamma, tu vienkārši turi viņas tā kā es šādi. Mārtiņš paturēs un es noņemu. Es, es nezinu, ne, Mārtiņš pieskatīs, viņ, viņa uzticās Mārtiņam, viņa, tu paņem rociņas un šitā turi viņas, ja? Tā kā es tagad, tā lai es varu skriet pakaļ pincetei labi. ar abām rokām. Ne, es tur ir viņai stipri, tur, tā, tur ir tā kā es tagad. Šitā. Ir labi šitā. Tur iet. Nē. Droši. Centieties to nedarīt, jā? Ja? Mhm. Mm nu, jādien. Nav viegla dzīve. Visādi kukaiņi tie visādi sasūkušies, piesūkušies. Pilnīgi jātrīc, jā. Mūj, kāda dzīve. Nav viegli. Rūtuks to ir tevi izglābs. Rūtuks skrien pēc maģiskās pincetes. Kas tā ir pa pinceti? Lūdzu, pat savu pinceti tev iedos. Lāk, miltiņa. Paņem no sotiņa. Tā. Jā, miltiņa. Tā, jāredz, kur galvī ir. Oj, oj, pagaidi, miltiņa. Pagaidi. Nu, nu, pagaidi, miltiņa. Nu, Mārtiņa, nāc pāri. Nē, nē, nē, pagaidi. Tur ies tur, miltiņa. Nu, nu, nu, mjaudā, mjaudā, mjaudā. Nu, palīdz, Mārtiņa. Viņai bisiņ jāmamē. Viņai nosalusi. Ieliec viņu sasildīt ūdenī. Nosalusi. Uzliec viņai bisiņ. Viņai bisiņ siltu ūdeni vajag pieliet. Uzliec viņai bisiņ. Pieliet drusciņ, drusciņ siltu ūdeni. Viņai nav augsti, viņai silti. Es zinu, es zinu, kā viņa jūtās. Višķi nosalusi viņai. Te paliks siltāks ūdenis. Pietiek, pietiek, ne par daudz, lai nav pakarst. Ļoti labi. Nu jā, uzreiz cita, iemēc viņu, lai viņi sasildās pišķiņ. Viņi nosilusi. Viņi sasildīs, viņi sasildīs viņu tevi. Vispār var bišķiņ vēl pieliet. Nav nemaz tik silts tas ūdens. Viņš jau ātri atdis. Jā, cita lieta, vai ne? Te nu mums patīk, jā, jūtā ūdentiņā, jā. Silti palika pēkšņi, kā mammas vēderā, jā. Jā, nu tā. Tagad es nezinu, vai kā... Oi, A kas viņu nositīs? Viņu jāsaspiež starp nadziņiem ir. Viņas ātri skrien, vai ne? Liec viņu te. Mamā, es nav, bet ir. Lomet viņas uzreiz nospiedīšu viņu. Anta nie ma. Kāda maita? Ne, nu, tu jau viņu bija nospiedusi. Nu, nav viņa tēla. Nē, nē, viņi vairs nevar nokraukšķēt, viņi jau visu aspiest. Tā, mamma, ja tu varētu šitā turēt šo ādiņu, nu tā, šitā te. Mhm. Uh -huh. Tā. Netiks. Mhm. Nu, mālētīgi, bet galva norāva, jā? Nē, daži zobi. Paņēma uzliec tur. No. Nu. Tie ir daži zobi. Ar to aso galiņu. I tu tev otru pinceti? Mm -mm. Nu, pamēģini otru pinceti. Man liekas, viņi neņem labi. Pamēģini šito. <gasps> Mamu! Nekas, nu, nekas. Nu, Tas ir štruns. Nu, tā ir ērcieka. Tas ir štruns. Viņa jau taču ir bez... Matiņš viņu sameklē. Nu, nebaidzēja tā vispār darīt. Pamaini, princesi. Es redzēju, ka tu mocies. Ne, nelieciet to. Kā var jūs tā darīt? Mārtiņaizēja vēl silto ūdeni pakaļ. Un sameklēja to ērci, izņem ārā to Jā. ērci. Viņa tāpat Nē, viņa nebija. Nav, nav viņa beigta. Reku, es redzu viņu. Az jó önre zár. Reku, viņa. Troliren kommer... Es, es viņu izmakšķirēju. Troliren kommer släppa taget. Den den kommer ju växa ut självmant. Ja, det tror jag. Nu är det ingenting som suger på mm. längre. Mm. Okay. Lättämies brusanvirsuja. Pagaisim Martin. Goslingam. Viņu vajag saspiest. Bet nē, viņai nav galvas, skaties. Nē, Parāda ir galva tänderna finns inte kvar bara. Mm. Okej, okay, vi måste i alla fall börja arbeta nu. Ta, ta hämta lite mer shampoo. Schampon? Räck i den schampon. Ge mig lite. Ge mig lite. Inte över henne. Lägg inte över henne. Mm. Kan, du, kan du trycka ut då? Mm. det räcker. Mm.